Всем привет, меня зовут Яна, мне 7 лет. Я вратарь хоккейной школы «Звезда» из Москвы. Я сегодня вам расскажу про мои новые щитки фирмы Bauer S150. Эти щитки очень жесткие, без разреза. Это должно обеспечивать правильную посадку вратаря, блокирующий баттерфляй. Сама поверхность щитков тоже жесткая, для того, чтобы шайба при попадании в щитков отскакивала дальше. Бауэр в этих щитках придумал новую систему застежек. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Начнем с застежек для коньков. Эта система называется CRS. Первый ряд застегнулся через пятку. Мы тянем крыльники от носка назад, Протягиваем через 5 конька, а потом крепим на липучку. тянем через пятку конкам, потом, как обычно, застегиваем через пряжку, потом застегиваем липучку. это так, как рекомендует нам компания Баур. Резинки от носка мы проводим через центр конька, потом переворачиваем шершавой стороной вверх, чтобы к ней шнурки не прилепились, а потом уже застегиваем на липучку. Мы проводим не через пятку конька, а через петлю на пятке конька. Эта петля называется петля Лунквиста в честь вратаря Нью-Йорк Рейнджерс и сборной Швеции. Чтобы провести пяточный ремень через эту петлю, нужно сначала прилепить липучку, иначе липучку будет цепляться за ткань. Потом уже разметить липучку и провести через пряжку. Теперь можно застегивать липучки на голени. Это делается уже в два этапа. На липучках есть специальные надписи, чтобы вы не забыли, в каком порядке это все делается. Сначала степ, степ 1, а потом степ 2. достаю щеки под коленями. Вот и все шутки застегнуты. Можно одеваться и идти на лед. Всем спасибо! С вами была Яна, протест хоккейной школы ЖД. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, у кого, у кого какие вопросы. И рассказывайте, у кого какие щеки. Пока! Шибашев, шибашев, шибашев,